नमस्ते दोस्तों मेरा नाम सुधीर कोविंद मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और हम एक साइंटिफिक तरीके से स्मार्ट साइंटिफिक लोगों का डिज़ाइन करते हैं आज जो आप मोल देखने जा रहे हो उसका मैं थोड़ा स्टोरी आपको बताना चाहूँगा बड़ा ही यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो ये जो शस्त्र मुद्दे है वो मेरे दोस्त है और उन्होंने एक नई कंपनी का निर्माण किया और वो कंपनी का लोगो डिज़ाइनिंग के लिए वो मेरे पास आए थे उस समय पर और कभी भी मेरे चार्जेस थोड़े से हायर साइड पर रहते क्योंकि हम लोग काफ़ी रिसर्च करके आर करके लोगों बनाते हैं तो मैंने उनको बोला कि आपका जो बजट है उस बजट में मैं लोगों नहीं बना सकता तो आप क्या करो मेरे दोस्त हैं मेरे एक ग्राफिक डिज़ाइनर मेरा दोस्त था उसका नंबर और कॉन्टैक्ट उनको देखे उनको उनको मैंने बोला कि वहाँ से आप लोगो डिज़ाइनिंग करवा लो फिर उन्होंने वहाँ से लोगो डिज़ाइनिंग करवाया और दो महीने के बाद मैं फॉर्चुनेटली उनके ऑफिस में गया और मैंने देखा कि किस तरह का लोगो है बोला ठीक है logo is good aesthetically is was very good दिखने में अच्छा था तो मैंने उसका फिर एनालिसिस करके उनको बताया कि अब इस ये लोगों के साथ आपकी ये तकलीफ़ें होंगी और ये अच्छा ही है ये इस तरह का आपका काम होगा तो उन्होंने वो सुन लिया और फिर आ, मैं चला गया वहाँ से और एक दिन रात के आठ बजे अचानक से उनके बहुत सारे कॉल्स आने चालू हुए मेरे फ़ोन पे ना आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इतने सारे कॉल क्यों कर रहे हो और मैं बिजी था मीटिंग में तो मैंने फ़ोन भी नहीं उठा पाया और मैं जैसे ही फ्री हुआ मीटिंग से मैंने उनको कॉल बैक किया बोला सर क्या ऐसे ही चीज़ होगी इतना सीरियस क्या हो गया कि आप इतना सारा कॉल एक साथ कर रहे हो तब उन्होंने मुझको बोला कि सर आपका जो एनालिसिस था वो परफेक्ट था वो सब चीज़ें वो सब तकलीफ़ें मुझको हो रही हैं तो हम लोग आपसे एक वापस एक नया लोगो बनवाना चाहते हैं मतलब वो दोबारा खर्चा हो रहा था उनका दूसरा एक लोगो उन्होंने मेरे को वापस से बना के लिया मेरे चार्जेस उन्होंने पे किए और उसके बाद आज उस चीज़ को एक साल हो गया और एक साल के बाद मैं वापस उनसे जाके मिला और मैंने पूछा कि कैसे रिज़ल्ट है क्या हुआ आपके साथ तब उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मेरे को एक अच्छा टेस्टमोनियल दिया है जो कि इसके आगे आपको प्ले होगा तो guys this is how it works it's a wonderful magic so watch the rest of the video and enjoy the testimonial माझं नाव विठ्ठल मी टेक्नोक्राफ्ट डिझाईन सोल्युशन्स मागच्या वर्षी चालू केली आणि चालू करताना पहिले काही चॅलेंजेस होते पहिले आम्ही एक लोगो डिझाईन केला पण तो ॲक्च्युली थोडासा म्हणजे जस्ट पैशाचे जेव्हा हे होते म्हणजे काय म्हणता येईल की कॉम्प्रोमाइज करण्यासाठी आम्ही एक चला लोगो डिझाईन करूया म्हणून असं केला होता तर त्याच्यामध्ये थोडंसं जेव्हा आम्ही बिझनेस चालू केला होता तेव्हा थोडंफार जरा आम्हाला असं वाटायचं की आम्ही एकच काम दोनदा करतो आहे किंवा थोडंफार जरा रिपिटेटिव्ह वर्क आमच्या एंडला खूप जास्त चालू होतं असं विचार करता करता करता करता आम्हाला एक सुधीर कोवे सर म्हणून आवडलं त्यांनी आम्हाला जरा एक ब्रीफ केलं पाहिजे की काय असतं लोगो म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही कसं ग्रो होऊ शकता किंवा काय त्याचं सायंटिफिकली जरा सांगितलं कारण की जॉमेट्रिकली माहिती होतं की काय असतो लोगो सायंटिफिकली जरा त्यांनी सांगितलं मग आम्ही थोडा निर्णय घेतला की ॲटलिस्ट कुठे जण चांगलं स्टार्ट करायचं आहे आणि थोडंसं लॉंग टर्मसाठी विचार करायचा आहे so why not to go with the scientific logo आणि मग त्यांनी आम्हाला जरा हँडरायटिंग आमचे बघितले तर त्यांनी मग हँडरायटिंगवरनं काही सजेशन्स दिले की तुम्ही कसं करू शकता आणि we had a session as well की एक ऑलमोस्ट अर्धा पाऊण तासाचा माझं आणि सरांचं एक सेशन झालं त्याच्यामध्ये थोडंफार त्यांनी मला गाईड पण केलं त्याच्यामध्ये मला थोडेफार त्यांनी टिप्स पण सांगितले आणि लोगो कसा असावा आणि तो कसा होईल याच्याबद्दल थोडंफार एक ब्रीफ केलं होतं आणि त्याच्यानंतर मला एक साधारणपणे जेव्हा मला लोगो मिळाला so I started quoting up with my proposals quotations त्याच्यानंतर माझ्या पी ओवरती ते यायला लागले आणि आय स्टार्टेड फिलिंग की त्याचं कुठेतरी एक पॉझिटिव्ह इंटेंट माझ्या स्वतःमध्ये आणि माझ्या कंपनीच्या ग्रोथमध्ये व्हायला लागला म्हणजे आता जवळपास मला एक वर्ष होऊन गेलेलं माझ्या कंपनीला त्याच्यामध्ये मला असं जाणवायला लागलं की जे मी रिपिटेटिव्ह काम करत होतो ते थोडंफार असं जरा एक चांगल्या पद्धतीत चालू आहे म्हणजे असं काही कुठे रिपिटेटिव्ह वर्क दिसत नाही आहे किंवा काही कॉल्स किंवा मला डिसिजन्स घेण्यामध्ये थोडंफार जरा पॉझिटिव्हनेस आलेला आहे पहिले जरा मला असं थोडंसं फिफ्टी फिफ्टी वाटायचं की करू का नाही करू करू का नाही करू पण आता असं नाही आहे की डिसिजन घेऊन मोकळा होऊ शकतो आणि थोडंफार जसं मला सरांनी ब्रीफ केलं होतं पहिले की अलग फॅक्टर किंवा स्ट्रॉंग त्याच्यामध्ये जरा इंटेंट टाकलेला आहे तर तो मला आता कुठेतरी दिसतं आहे किंवा मी कस्टमर्सकडे जातात नाही कॉन्फिडेंटली जातो आहे कॉन्फिडेंटली मी त्यांना जे काही त्यांच्या रिक्वायरमेंट ते सांगतो किंवा थोडं त्याच्यामध्ये मला स्वतःलाही पॉझिटिव्ह आलेलं आहे आणि कस्टमर्सलाही जरा असं जाणवायला लागलं की this this company is in existence आणि त्याच्यामध्ये एक ओव्हरऑल uh, पाहायला गेलं तर सम uh, म्हणजे आता नंबरचा गेम बघितला गेला तर शेवटी बिझनेस चालू केला तर नंबर गेम हा महत्त्वाचा आहे so what we have decided for the seventeen eighteen financial year we have achieve आणि this time we have taken up to may be थोडं हाय स्टँडर्ड्सला ठेवलेलं आहे जरा टर्नओवरचं planning so hopefully will be may be completing that target but त्या टार्गेट कम्प्लिशनसाठी चॅलेंजेस आहेत माहिती आहे but we have that positiveness because of our logo is there our positive thinking is there and well wishes to everyone is there so let see how it goes thank you sir